ეი ეი ეი მოგესალმები ჩემო ზურბაზო მეგობრებო მეურლა მოკლედ მეგობრებო დღეს რას ვაპირებ დღეს ვიღაცებისთვის საბედნიერო და ვიღაცებისთვის სამწუხარო ჩელენჯი არ იქნება მაგრამ დღეს უნდა ვისაუბროთ მეტად საინტერესო საკითხზე თემა ყოველთვის გასაგები რომ იყოს, ამიტომ ცოტა შორიდან დავიწყებ საუბარს. მოგეხსენებათ, მე ვარ ბლოგერი, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ მომბეზდა, მოსაბეზრებელი გახდა ერთი და იგივე სტილის ვიდეოების გადაღება და ამიტომ გადავწყვიტე რამე ახალი დამეწყო. ჩემს ერთ-ერთ ბოლო ვლოგში მაყურებელსაც უთხარი რომ მსგავს რაღაცას ვაპირებდი და ხალხის მხრიდან წამოვიდა დადებითი რეაქცია. მე მეორე დღესვე გადავიღე ჩელენჯი, დავდე ერთი ჩელენჯი გავარდა, დავდე მეორე ჩელენჯი გავარდა, დავდე მესამე ჩელენჯი გავარდა, ანუ რა მოხდა ხალხს მოიწონა. შესაბამისად, შენ როდესაც ხარ იუთუბერი, ის უნდა აკეთო რაც ხალხს უნდა, რაც ხალხს ესიამოვნება. მე როგორც კი ვიგრძნობდნენ ხალხს ეს აღარ აინტერესებდა, მე ბუნებრივია გავჩერდებოდი და სხვა რაღაცის გადაღებას დავიწყებდი. მაგრამ არა, ხალხის აქტიურობა გააგრძელა და შესაბამისად გავაგრძელე ჩელენჯი ჩელენჯების გადაღება. არხმა წინ წაიწია. ვიდეოების უმეტესობა ხდებოდა ტრენდებში. ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით ყველაფერი მიდიოდა იდეალურად, მანამ სანამ ბოღმის დიდი ბურთი არ გასკდა. ახლა კი აგიხსნით, ვისთან გვაქვს საქმე. არსებობს ესეთი მოთამაშეების თიმის სახელწოდებით TSL Team. ლეგენდის თანახმად ეს არის Fortnite-ის მოთამაშეების თიმი, მაგრამ ამათი Fortnite-ის თამაში კარგახანი არავის უნახია. თიმიდან წავიდნენ ის მოთამაშეები, რომლებიც რეალურად მოთამაშეები იყვნენ. რატო? იმიტომ რომ მოქმედობა იყო არაფერი არ ხდებოდა. შესაბამისად, ვერიშობეს სპონსორი. ნუ რაღაც მიღწევებზე ხო საუბარი ზოგადად ზედმეტია. და ნუ მოკლედ ერთი სიტყვით TSL Team-ი დაიშალა, მაგრამ დარჩნენ ეს YouTuber-ები და შემორჩა და სახელი TSL Team-ი, რომელიც ხალხმა თემდე არის არ იცის ვინ არის, რა უნდა და რას წარმოადგენენ. რაც მე YouTube-ში ვარ, არავის არ შეხები ვარ, არავის ვიდეო გამიკრიტიკებია, არავის შეცდომებზე არ გამიმახვილებია ყურადღება. რატო? იმიტომ რომ ისევ ჩემი მხრიდან, ჩემი პიროვნების მხრიდან იქნებოდა არასწორი. ყოველთვის ვაკეთებდი იმას, რაც ხალხს ესიამოვნებოდა. ნუ მოკლედ ერთი სიტყვი ჩემთვი წნარად ვიყავი და ვაკეთებდი ჩემს საქმეს. მაგრამ ამ ბოლო დროს ჩემს მიმართ დაიწყეს რაღაც ხმების აგორება. ამ შეკრულმა народმა, როგორც კი ნახა რომ ვიღაცა მაძე მაღლა იდგა, მაშინვე დაიწყეს შეცდომებზე ყურადღების გამახვილება. ბუნებრივია, როცა ზედაპირზე ხარ, ყველა ჩემპიონატში იყურებს კრიტიკული თვალით. პირველი ნაბიჯი გადადგა TSL Team-ის ლიდერმა ზეზიპერმა, რომელმაც თავის სიმღერაში ახსენა ჩემი ვიდეოს სახელი. ამის შემდეგ მე დავპოსტე ანუ ეს ჩემი DC იყო თქო, რაზეც ისევ ზიპერი გამომეხმაურა და დაწერა რომ შენი DC არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში. ამის შემდეგ პირადად ვესაუბრე და თავისი აზრი დააფიქსირა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველანაირად დადებითად იყო განწყობილი ჩემსა და ჩემი არხის მიმართ. ნიკა გრიგალაშვილი, რომელიც ძალიან აჟიტირებულია, წერს ირონიულ პოსტებს, სადაც ბუნებრივია ისევ მემირთხამს ნამიოქს ну моклет ერთის ყველანაირად ცდილობს რომ ხალხის თვალში გამომაჩინოს чуდად адგნენ გრიგალა და მილოვა და ჩაწერეს სიმღერა სადაც გადის ეს ის იუთუბერები რომლებიც შრომობდნენ რომლებიც მართლა რაღაცას აკეთებდნენ მათ შორის იქ მეც ვიყავი ნახსენები. ნუ მე ბუნებრივი ამ სიმღერის განხილვას მე დღეს აქ არ ვაპირებ. თუ ოდნავ მუსიკალური სმენა გაქვთ, ისედაც მიხვდებით ყველაფერს და როდესაც ვიღაცას დისავ მინიმუმ რაღაცით მეტი უნდა იყოს მასზე. და ახლა იწყება ფილმის კულმინაციური მომენტი. ამის შემდეგ ქართველი 69-ი დგება და ჩემზე წერს ვიდეოს. აკეთებს პროვოკატორის პაროდიას და იწყება გამოძიება. ვიდეოში იძახის ასე. შენო არ დაგავიწყდესო რომ აქ დაკვირვებული ხალხის გიყურებსო და ჩვენო ეგეთ შეთუმას ვერ გამოგვაპარებო. ანუ რა ხდება? ქართველი იუთუბერი ზის და უყურებს ჩემს ვიდეოს, მაგრამ ესე უბრალოდ კი არ არამედ დაკვირვებით უყურებს. ის კი არა რომ წავიდეს და რამე ნორმალური გადაიღოს და რამე ახალი შესთავაზოს მაყურებელს. არა, ზის და უყურებს ჩემს ვიდეოებს და ელოდება როდის დაუშვებ მე შეთუმას რომ გაიქცეს მერე და მაყურებელს უთხრას რომ ნახეთ, აი ამან ის გააკეთა. ახლა კი ნახოთ რა შეთუმებზე გამახულა ყურადღება. პირველ იმაზე გამახვილა ყურადღება რომ თავიდან ხუთის ერთ მხარეს ქონდა რაღაც წარწერა და შემდეგ ეს წარწერა გაქრავ ის წარწერა კი არ გაქრა ის წარწერა ისე ვიქიყო უბრალოდ სხვა მხრიდან იყო გადაღებული და შესაბამისად ის წარწერა ვერანაირად ვერ გამოჩნდებოდა თორე წარწერა ისე ვიქიყო სადაც იყო ანუ იმდენად უნდა დარო რამე ნეგატიური ესაუბრო თავისივე მაყურებელი თვითონვე შეიყვანა შეცდომაში მერე გამახვლა ყურადღება იმაზე, რომ ჯერ ყუთს ქონდაო ერთი ნახრეტი, მერე ქონდაო სამი ნახრეტი. ეს იცი თო რას ნიშნავს? თო ეს იმას ნიშნავს, რომ ის შედიოდა და გამოდიოდაო. გამოდის, ხან შედის. გამოდის, შედის. დამბურძგლა დედამთილის უსფიცავარ რა. ანუ იმდენად არის, თავის ყულში დარწმუნებული თითქოს და თავისივე თვალით ნახა, რომ მე იქიდან გამოვედი. მე რა რო ყუსამი ნახრეთი კონდ. მე რა რო ყუთი დაზიანებული იყო. ეს იმას ხო არ ამტკიცებს, რომ მე იქიდან გამოვედი. ყუთი რომ გაგვეხსნა, თავარი იყო მე იქიდან არ გამოვსულიყავი და გამოსulis კადრებს რატომღაც ვერსად ვერ ვნახავ და ვერც ვერავინ ვერ ნახავს, რადგან მსგავსი ფაქტი არ მომხდარა. ეს პიროვნება როგორც ვიცი არის ჩემზე უფროსი და როდესაც რაღაცაზე არ ხარ დარწმუნებული და მხოლოდ იმას ეყნობი რასაც ხალხი ისედაც თავისი თვალით ხედავს და ამის მერე დგები და ადამიანს ადებ ხელს და აბრალებს გავს რაღაცას და ყველანაირად მაქსიმალურად ცდილობ რომ ცუდად გამოაჩინო ხალხის თვალში ეს როგორი საქციელია თვითონ მაყურებელმა განსაჯო საწინ. ან შეიძლება განცირული იუთუბერებით ყველაზე ცუდ ხერხს მიმართო და დამასტრაიკო, რაც ლიზაკის სტაურსაც კი არ გაუკეთებია. კაი, ჩემი დედას ფიცავარ. ოო, ამ ვიდეოს კომენტარებშივე გამოჩნდა მარც მეტი არც ნაკლები გრიგალა თავის ირონიული კომენტარით. სიპერი მილოვა, რატომღაც თელმა TSL team-მა ერთ ვიდეოს კომენტარში მოიყარა თავი. რაღაც დამთხოვების უკვე აღარ მჯერა. ალბათ იმდენად გაუხარდათ, რომ როგორც იქნა ვიღაცამ ჩემზე ნეგატიური ვიდეო ჩაწერა. იმდენად გაუხარდათ, რომ კოლეგას ნამუშევარი მოუწონეს და შეაქეს კიდეც. სიპერის პოზიცია უკვე გითხარით, დადებითად იყო განწყობილი. მაგრამ აქვე თავისი კოლეგის მეგობრის აზრი გაიზიარა და დაითანხმა იმაში, რომ ჩემი არხი იყო ნაგავი. კაი, ჯანდაბა, ჩემი ვიდეოები ტყუილი რომ ციყოს, მე მინიმუმ ჩემი ტყუილი ზიანს მაინც არავის არ ვაყენებ ამდგან განსხვავებით. და ვიდეოსაც იმ მოტივით არ წერ, რომ ვინმე შეცდომაში შევიყონ, არამედ ისევ მაყურებლისთვის გასართობად ხდება ეს ყველაფერი. აა, fuck. ერთ-ერთ ვიდეოში დავარეკლამე საკმაოდ დიდი კომპანია, რომელმაც დაასპონსორა არაერთი უცხოელი მილიონ გამომწერიანი არხი და ეს ხალხი დამიგავშირდა მე, რომელსაც მყავს 50000 გამომწერი. და ამ რეკლამით მე ვინმე ზიანი მივაყენე, ბუნებრივი არა. ეხლა გადავხედოთ რასაკეთებენ ესენი. ადგნენ და დაარეკლამეს 1xbet-ი. ვინც არიცით, 1xbet-ი არის ონლაინ კაზინო. ანუ მინუს 18 წლის მაყურებელი ყავს და არეკლამებ ონლაინ კაზინოს. ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს სპონსორი არის 1xbet. ამის მერე ზიპერი დგას და სხვას უკითხავს მორალს. სტრიმავდა სლოტებს. ბავშვებს აძლევდა ეგეთ მაგალითს რომ სლოტები ეთამაშა. A few moments later. გამარჯობათ მეგობრებო, ვაკეთებ სლოტის რეკლამას. მიზეზი საერთოდ ფული ზოგადად ცხოვრებას ცხოვრებაში საჭიროა. მოჭერი მოვიტანე. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. ამის მერე დაარეკლამეს fake site. საიტის ფუნქცია იყო ასეთი, უნდა ჩაგერიცხა ფული, ატრიალებდი და რა ნივთიც ამოგვიდოდა, იმას გაიტანდი, მაგრამ ბუნებრივია ეს ყველაფერი იყო ტყუილი. ანუ რაქნეს 100 ლარზე გაყიდეს გამომწერი. მუყამი მაქვს, მუყამი მაქვს. და თავი იმით გამართლეს რომ ჩვენო აღწერაში ქონდაო მითითებულიო რომ ეს საიტი იყო ყალბი ეგრე სლოტ სტრიმერების სტრიმავენ სლოტებს და მე ეძახიან კიდევაც რა ითამაშოთ ეს ხდება გასართობად მაგრამ ამის და მიუხედავად ხალხი მაინც თამაშობს სად იყო ჩვენი გამომძიებელი ბიჭი ამ დროს აქ იყო მაგრამ ამ ყოლაფერზე თვალი დახუჭა რატო იმიტომ რომ ძმაკაცებზე ვიდეოს ხარ ჩაწერდა ლოგიკურია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანი არის ამდგან გამორჩეული ეს იუთუბერი არის ელსი რომელმაც ძმაკაცებზე და ფულზე წინ დააყენა გამომწერები. როდესაც მე სახში ეს მექნება და ამბოქს გავაკეთებ მართალია თუ არ ჩაომივა სკამს აიდია. ჩემი კონტენტი ნაგავი რომ ციყოს, მე ხვალ ავდგები და სხვა რაღაცას გადავიღებ. ავდგები და ზეგ სხვა რაღაცას გადავიღებ, მაგრამ ეს საზოგადოება ისევ ისეთი დაბოღმილი დარჩება, როგორებიც ახლა არიან. ბუნებრივია შეცდომები იქნება, რადგან როცა რაღაცას იწყებ, ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპი, ყველაფერს აქვს თავისი დრო, რომ დაიხვეწო. ესენი შეცდომას ვერაზდროს ვერ დაუშვებენ, იმიტომ რომ შეცდომა რომ დაუშვა, მაშინ რაღაცას უნდა აკეთებდე. რას აკეთებენ ესენი? ერთის ძის ქუჩაში და ჭამს ლობიანს, მეორე ვიღაც მესამე სალონში ზის და თავს იპარსავს და ამის მერე ეს ხალხი დგას და სხვებს უკითხავს მორალს. ყველამ თავის საქმეს რომ მიხედოს არა, ერთი ზიზდა ირონიულ პოსტებს წერს, ერთი ვიდეოს წერს, მე ერთად შეკრიბებიან სტრიმზე და ჭორაობენ სხვა იუთუბერებზე. ამათ ეს ადრეს გაზდიოდათ, იმიტომ რომ ყველა ყველაფერში ეთანხმებოდა, ყველა თავს უქნევდა. როგორც კი ვიღაცა იყოდა მათზე ნეგატიურს, ეგრევე შეესეოდნენ. იმიტომ რომ ესენი ხო ძირითადად ჯგუფურად მოძრაობენ. ცხოვრობენ რაღაც ილუზიებში. გონიათ რომ თვითონ რაღაცა წარმოადგენენ და სხვა დანარჩენი ყველაფერი არის ნაგავი. აი, ამიტომ იყო ქართული YouTube-ი სწორედ სულ ტრაკში, იმიტომ რომ როგორც კი ვიღაცა რამე განსხვავებულს გააკეთებდა, ყველა მისკენ დაიწყებდა თითის გაშვერას. ეს ხომ ქართული YouTube-ი, აქ ხომ ყველა მერტი დაიგივი უნდა აკეთოს. აქ ხომ რაღაც ჩარჩოებში უნდა ვიყოთ ყველა. აქ ხომ ყველა მის უნდა აკეთოს, რასაც ხები აკეთებენ. სხვა დანარჩენი არის ნაგავი. აი ეს არის რეალობა, როცა თავად ყელამდე ნეხში ხარ, სხვისკენ თითი არ უნდა გაიშვირო. ჯერ შენ თავს გადახედე და მე რილაპარაკე სხვებზე. ჩემთვის პირადად სხვაზე ჭორაობა, სხვისი შეცდომების განხილვა ყველაზე დაბიო საქციელი, რაც ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს. მithumetes kartul youtube-ში რომელიც ისედაც პატარა არის ადამიანს იმის სტიმული იმის მუღამი არ უნდა დაუკარგოთ რასაც აკეთებს პირიქით უნდა გვიხაროდეს, რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს. ერთმანეთის გატანა არ ვიცით, ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. და რეალურად იცით რომ მე ეგეთი პიროვნება არ ვარ რომ მსგავსი სტილის ვიდეოები ჩავწერ მე სიტუაციიდან გამომდინარე ვიყავი ვალდებული რომ ეს ვიდეო ჩამეწერა ფულზე გაყიდეს ა გამომწერი არეკლამეს ფეიქ საიტები ამის მერე შენი პირველობა ჩემთვის მონაგონია შენი ძმაკაცი შენივე მონა მგონია გულში რამდენი ბოღმა გქონია თქვენი ბაზარი ჭორი მგონია ჩემი კამერა ისევ დრონია აქ თავი ყოველას მეფე გონია აქ თავარი მხოლოდ ერთია თქვენ ხართ 10 მე ვარ 1 და სიმართლეს ერთად 1ია რა ვიცაუ ჩემ მეორებ ჩემ თავს ყოველ დღე თავიდან რომ მაინც ვიზავ ჩემს ასმე ჩემს ასკავიდან ჩემ მეორებ ჩემ თავს ყოველ დღე თავიდან რომ თუ დაპირებ ჩემს ასმე